mințit cu orbile Mi-a aflat secretele și ca un colț a intrat Sub pielea mea știi de vreme fetele Fetele conchetele Nu mai port, dar tu da Sub pielea mea și știi Eu te rog să nu faci prostii Eu nu-s prost Dar mi cumva Detende de mine de noi pentru că tu ești sub pielea mea oh! mințit cu mobilă M-ai schimbat cu tarele Ce folos au armele Când iese piripi doar cadrul cu ochii de Fusta la genunchi Și manici lui te ascunzi Ce dragoste ai vrea Dar mereu e mușcat ne-ntre noțe dorea Rupeai, te rupea, te rupeai tu Sub pielea mea, oh, Hop hop out in a hop out in a man. Hop out in a hop hop out in a hop out in a night. Hop out in a hop hop out in a hop out in a man. Тут си нам даю бира. Юбира та нуцине. Ah, dime condini, piccare la indefinita ti dereuci. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Oh, eroina, oh, oh.